Iedere woning heeft zijn eigen unique selling point. En uiteraard deze woning ook. Oeh, die was even te ver over het hek.